هتكلم عن آه، الفلسفه الماركسيه بس آه، انا مش حابب قوي تبقى الندوه متخصصه آه، بالمعنى الاكاديمي يعني الكلمه ان احنا مش بندرس فلسفه ولا ده لكن ده مش شرط يكون مكانه في الندوه لكن اللي يهمنا في الموضوع ازاي الماركسيه كحركه نضال وحركه تحرر اجتماعي وسياسي آه، كانت مبنيه على اسس آه، آه، فكريه ونظريه كانت بتتصدى في واقع الامر باسس فكريه ونظريه ثانيه للطبقات اللي كانت سيده في وقتها وما زالت سيده وازاي قدرت تعبر الماركسيه عن انه الافكار التسود ديت هي بتعبر عن مجموعه مصالح اجتماعيه وسياسيه للطبقات في البدايه يعني احب اقول انه الفلسفه كعلم نقدر نقول عليه انساني آه، مش آه، طبيعي ينتمي للمجموعه الانسانيه هو آه، مش مبني على اساس التراكم بمعنى ان في حاجه بتيجي تمشي حاجه ثانيه يعني مثلا في العلوم لو في كشف علمي جديد بيجب اللي قبله يعني على سبيل المثال لما ثبت آه، علميا ان الارض كرويه خلاص بقت النظريه اللي قبلها غلط بالكامل يعني الارض آه، مسطحه الفلسفه بتختلف عن كده شويه واغلب العلوم الانسانيه بتختلف عن كده بمعنى انه آه، اتجاهات كتيره ونظريات كتيره بتبقى موجوده بالتجاوب مع بعضها اي نعم بيسود بعضها او واحده منها في مرحله من المراحل نتيجه ظروف اجتماعيه آه، وسياسيه ومعرفيه آه، كمان آه، لكن ممكن نلاقي ان الافكار كلها متجاوره لو بصينا على تطور الفلسفه بشكل بشكل عام هنلاقي ان كان في اتجاهين رئيسيين في الفلسفه طول الوقت كانوا بيتصرفوا. الاتجاه المثالي المذهب او المدرسه المثاليه في الفلسفه والاتجاه آه، المادي ويمكن الاتجاه المادي ما ما بشكل آه، كامل كمدرسه فلسفيه مقدمه الا على ايد آه، كارل ماركس لانه كان طول الوقت من من عصر الفلسفه اليونانيه كان موجود مدرسه الطبيعيين وهيراكليز و يعني واتجاهات كتير الطبيعيين و وبعض آه، الاتجاهات الفلسفيه اللي كانت بتعتبر اللي كانت ممكن تنتمي الى حد ما الى الفكر المادي اكثر من الفكر آه، الانساني. لكن خلينا نبتدي بالفكر المثالي او الفلسفه آه، المثاليه. الفلسفه المثاليه ويعني مش عايزين نتعامل مع مصطلحات الفلسفه بشكل اخلاقي يعني المثاليه دي كلمه اخلاقيه في عرفنا يعني اجتماعيا بنتكلم على على شخص على انه مثالي بنتكلم على ان هو شخص كويس آه، لكن الاصطلاحات الفلسفيه ما هياش اصطلاحات اخلاقيه هي اصطلاحات بيبقى مقصود بها حاجه في الفكر آه، الفلسفي يعني آه، المدرسه المثاليه يعني اصل تسميتها هي فكره المثال او الموديل والمثال هو الحاجه الكامله الحاجه اللي هي يعني كما ينبغي ان تكون ويعني يعتبر آه، اهم مؤسسي آه، المثاليه هو افلاطون آه، مؤسسيه بمعنى ان هي بقت رؤيه كامله المعالم وافلاطون كان بيعتبر انه العالم اللي احنا عايشينه هو عالم الوهم وانه العالم الحقيقي هو العالم المثالي وان كل ما هو مادي هو وهم لان احنا ممكن يعني العالم المادي بندركه بالحواس باللمس والشم والنظر وانه الحواس ديت ممكن تختلف من شخص آه، للتاني يعني التفاحه حلوه ماشي بس مش بالنسبه لكل الناس التفاحه حلوه حد ما يحبش التفاحه آه، برضه ادراك كل واحد ليه طعم التفاح ممكن يختلف آه، عن التاني ممكن بالنسبه لنفس الشخص لو هو عنده شويه برد يبقى طعم الحاجات مختلف عن طعمها قبل كده فبالتالي يعني افلاطون بناء على كده قال ان كل ديت عباره عن آه، اوهام وانه في عالم تاني اسمه عالم النزول في كل حاجه ماشي كامله انه في مثال كل حاجه المثال اللي هو النموذج اللي ينبغي ان يكون عليه آه، الشيء واللي جزء منه ان هو ما آه، بيتلفش يعني اي حاجه ماديه موجوده ممكن آه، تبلى او تتلف لكن الحاجات في العالم المثالي هي حاجات كامله وما بتتلفش. طيب امال ايه العالم اللي احنا عايشينه دوت؟ ده ما هو الا انعكاس لعالم المصري. انا بشوف الكرسي آه، دوت لانه في كرسي حقيقي والكرسي دوت مش حقيقي وانه في كرسي حقيقي وفي شجره حقيقيه وفي علم حقيقي بس كامل موجود آه، بشكل ميتافيزيقي بشكل مش ملموس ما نقدرش احنا آه، آه، ده كان الاساس اللي بنى عليه آه، افلاطون الافتراضيه الاساسيه اللي بنى عليها افلاطون رؤيته المثاليه. في يعني الفلسفه بشكل عام طبعا طول الوقت الفلسفه لفتره طويله يعني في التاريخ كانت الفلسفه متداخله مع كل يعني الفيلسوف هو آه، كان الحكيم اللي هو يعرف آه، الفلسفه ويعرف الكتب وفي العلوم وما آه، كانش فيه علوم مستقله بشكل عام وكان الحكيم او الفيلسوف هو اللي بيدرك كل حاجه او اللي بيبحث في كل حاجه بس بشكل عام اتفق على ان الفلسفه اي مدرسه فلسفيه بترتكز على ثلاث حاجات اولها تفسيرها للوجود نظريتها في الوجود هي شايفه الوجود دوت ازاي وجاي منين ورايح فين ماشي آه وطبيعته كل كل الاسئله المتعلقه آه بالوجود المحور الثاني المعرفه آه طبيعه المعرفه وازاي نقدر نبني معرفه آه سليمه عن الوجود او عن اي آه شيء ثاني المحور الثالث هو آه، السلوك الانساني وده اللي هو ممكن يستقل بعد كده في علم الاجتماع وفي علم النفس بس كان آه، يعني بالاساس آه، آه، تفسير فكره الخير والحق والشر والصح والغلط وما الى ذلك. فالاتجاه المثالي في الفلسفه لما اتعامل مع نظريه المعرفه كان كان افلاطون بيفسرها آه، برضه بنفس المنطق المثالي احنا ليه نعرف الحاجات ديت؟ الحاجات ديت رغم انها مش حقيقيه ورغم انها وهم احنا ليه بندركها؟ احنا ازاي بندرك الاوهام؟ ف آه، افلاطون كان بيشوف انه احنا مش بنشوف الكورس دوت احنا بنفتكر الكرسي الحقيقي اللي احنا عارفينه من العالم المثالي ان الانسان كان في وقت من الاوقات في عالم النزل وكان يعرف كل حاجه في عالم النزل وان كل اللي بيحصل في المعرفه ان هو بيتذكر الحاجات اللي شافها في عالم المثل آه، فيفتكر ان هي ديت الحاجه آه، الحقيقيه. آه، مش عايز اخش في تفاصيل كتير لكن قبل ما اتنقل يعني على النقطه الثانيه كنت حابب اقول انه الفلسفه دايما تاثرت بمستوى العلم والمعرفه في العصور المختلفه بمعنى انه طول الوقت كان في تفسير ميتافيزيقي يعني انه افلاطون آه، مش لاقي تفسير للوجود فبيفسروا انه في حاجه شيء موجوده وجودها اقوى وحقيقي اكتر من العالم اللي احنا عايشينه فبالتالي يعني هي دي الحقيقه واللي احنا عايشينه هو آه، الوهم مع تطور العلم ودوت هنشوفه اكتر في الفلسفه الماركسيه آه، بدات تضيق مساحه الميتافيزيقا وتتسع مساحه الفكر الطبيعي المتعلق بعلم الطبيعه آه، وبدات اكثر تنفصل علوم كتير عن آه، الفلسفه تطورت المدرسه المثاليه وصلت لقمه تطورها مع هيجل هيجل يعتبر هو اهم الفلاسفه الانسانيين وكان ليه نظريه تبدو اكثر منطقيه واحكاما من الفكر المثالي آه، آه، كان آه، بيشوف انه في الروح المطلق او العقل المطلق للعالم او للكون وانه كل ما يحدث ما هو الا انعكاس لهذا العقل لما لما يلغي العقل آه، الفرق الاساسي ما بين الفكر المثالي عند آه، هيجل والفكر المثالي عند افلاطون آه، هو الثبات والحركه. فكر فكر افلاطون نقدر نقول عليه كان فكر استاتيكي شويه. بمعنى انه ده عالم الوهم وده عالم الموصل وده انعكاس لده. نتيجه للتطور اللي حصل في العالم على مدار اكثر من 1500 سنه من افلاطون لغايه تقريبا 1500 سنه بالظبط آه كان في حاجات كتير بتحصل كان في حروب بتحصل وكان في ثورات بتحصل وكان في مجتمعات بتتحدد وبتتبني طب ايه اللي بيحصل في العالم؟ كان آه هيجل بيقول ان ده انعكاس لصراع بيدور في العقل المطلق نفسه انه آه وهنا كان ده اساس نظريه الجدل او الديالكتيك انه العقل المطلق فيه افكار متناقضه في فكره الخير وفكره الشر والافكار المتناقضه بتتصارع ولما بتتصارع بتوصل لفكره ارقى من الفكرتين آه، دول انه صراع المتناقضات دوت هو حاله التطور اللي بيمر بيها العقل المطلق وانه دوت بينعكس في الاحداث الارضيه او الاحداث الماديه اللي احنا آه، بنعيشها طب هو ايه اللي بيحصل بالظبط ماشي اللي بيحصل بالظبط انه العقل المطلق بيتجه في مسيره ممتده من بدايه الكون لغايه نهايته علشان يدرك نفسه انه الغاء ودي اللي هو آه، آه، اتسمت الغائيه اللي هي جايه من الغايه في فكر هيجل انه الغايه العظمى لمسيره العقل المطلق دوت ان هو يدرك نفسه ان هو يعي نفسه كعقل مطلق وهو اللي بيحرك الكون او اللي بيحصل فيه هو اللي بينعكس في حركه آه، اهم فكره آه، او اجدد حاجه قالها هيجي اللي هي فكره الجدل او الديالكتيك اللي هي بتفسر الحركه بتاعت هي بتفسرها بانها انعكاس للعقل آه، المطلق لكن الصراع ما بين المتناقضات الصراع بين حاجات عكس بعضها وتحول الحاجات ديت لحاجه آه، افضل او ارقى او اعلى منها عن طريق الصراع دوت ده كان اللي قدر آه، كارل ماركس يبتدي آه، يتعامل معاه لكن بشكل مختلف على اساس آه، التفسير المادي للعالم مش التفسير الانساني. كان انطلاق ماركس من تفسير التاريخ هو ايه اللي حصل في حركه التاريخ؟ اللي حصل في حركه التاريخ صراعات ممتده من بدايه التاريخ لغايه دلوقتي الصراعات ديت دايما ليها اسباب آه والاسباب ديت موجوده بالفعل في العالم آه المادي ما جاتش من اي مكان آه تاني طبعا آه، الفلسفه ما بتعتمدش على الاثبات العلمي عشان يعني المسائل تبقى آه، واضحه يعني اول سؤال عشان ممكن واحد آه، افكر فيه لما هيجي يجي يقول لي انه في عقل مطلق بتحصل فيه احداث وكده هقول له فين؟ طب شكله ايه؟ طب ازاي؟ طب اثبتهولي طب كده الفلسفه ما بتعتمدش على الاثبات آه، آه، آه، الفلسفه مبنيه على انه تبقى بنيتها مع بعضها منطقيه بمعنى ان ما تبقاش متناقضه داخليا مع بعضها يعني الكلام بتاع افلاطون مفيش اي دليل عليه. لكن هو كان بالنسبه افلاطون وللي تبنوا ديت هو متسق مع بعض. يعني ما نقدرش نقول ان هو متناقض آه، مع بعض طبعا في تناقضات ظهرت آه، بعد كده بس في الوقت دوت ما كانش في حاجه اسمها لما آه، كان ما كانش ممكن اثبات تناقضاته نظرا لطبيعه المعرفه والثقافه والعلم في المرحله دي. طيب ماركس شاف انه في صراع دائري انه المجتمع اللي احنا بنعيش بيه في تناقضات داخليه في طبقات بتملك وطبقات بتعمل سواء ابتداء من المجتمع العبودي للمجتمع آه، الاقطاعي للمجتمع الراسمالي انه تناقض المصالح بينهم بيؤدي لصراع العبيد بيتصارعوا مع الاقطاعيين والعبيد بيتصارعوا مع آه، الساده والعمال بيتصارعوا مع آه، الراسماليين وانه من خلال الصراع دوت المجتمع بيبتدي يتنقل الفلاحين بيفضلوا يتصارعوا بنشوف آه، في المجتمع العبودي لغايه ما ينتهي المجتمع العبودي ويظهر مجتمع ثاني اعلى من المجتمع العبودي اللي هو المجتمع الاقطاعي. آه، الفلاحين او الاقنان بيتسارعوا في المجتمع الاقطاعي لغايه ما ينهار المجتمع الاقطاعي ويظهر مجتمع اعلى منهم اللي هو الراسماليه. وشاف انه الصراع آه، في المجتمع الراسمالي ما بين الطبقه العامله والراسماليه وهو دوت اللي هيؤدي للاشتراكيه وشاف انه المجتمع التالي على الراسماليه مجتمع لا طبقي او في احتمال يبقى مجتمع لا طبقي لو لو لو نجحت الطبقه العامله في صراعها ضد الراسماليه وكان تفسيره ببساطه انه الراسماليه تختلف عن الانظمه آه، السابقه ليها انها النظام الاقتصادي اللي قدر آه، يخلق قدرات انتاجيه تفوق احتياجات البشر. بمعنى ان ممكن يتوزع الانتاج على كل الناس ويبقى فيه فقر. بمعنى ان مش هيبقى فيه الندره اللي تخلق آه، الصراع. من هنا شاف ماركس انه الصراع ما هوش في حاجه بره الماده، ما هوش في منطقه ميتافيزيقيه وبينعكس على آه، الارض، لا شاف ان الصراع هو الصراع اللي حاصل آه الفعل قدامنا واللي هو بناء عليه بيتطور آه، المجتمع. آه، طيب <clears throat> طبعا انا بتكلم ان دول المدرستين الاتجاهات الفلسفيه آه، الرئيسيه بس في اتجاهات ثانيه ظهرت طول الوقت مش هقف عندها هي اتجاهات ارتبطت رغم انها كانت موجوده برضه لفتره طويله في هي ظهورها آه، و آه، آه، تسيدها الفتره كان مرتبط بظروف موضوعيه وظروف اجتماعيه في نفس الوقت على سبيل المثال الوجوديه الوجوديه الوجوديه رغم انها كانت موجوده كنزعه او كفكره والوجوديه مرتبطه اكثر ب قيمه الفرد الانسان آه، الفرد وبترفض فكره آه، او آه، الحاجات اللي بتدمج الناس في بعضها وبتخليهم كتله واحده زي ما تقول مثلا البشر او الطبقه او يعني انت تستعيد عن فكره الانسان الفرد بفكره كتله مصمته ملهاش معالم من بعضها ودي كانت موجوده لفتره طويله لكن كانت موجوده كافكار لفتره اراء وكنزاعات لكن تحولت لمدرسه آه، فلسفيه آه، وضحت المعالم وكان ليها شعبيه كبيره بعد الحرب العالميه الثانيه على وجه آه، او في المرحله دي قبل وبعد الحرب العالميه الثانيه وده كان مرتبط بطبيعه الصراعات اللي ظهرت في الوقت دوت يعني الحروب الكبيره اللي ادت لموت ملايين من البشر عشان اهداف مش واضحه يعني، بالنسبه للافراد اللي ماتوا آه، آه، ادى ل آه، يعني يعني حس فيها الوجوديين او شاف فيها الوجوديين اهدار لقيمه الانسان بصفته انسان يعني مش بصفته طبقه او مش بصفته عرق او يعني او ديانه او ما الى ذلك فظهرت اكثر الفلسفه الوجوديه في المرحله ديت ردا على اهدار قيمه الانسان وكان ساعتها الصراع ما بين القطبين و والولايات المتحده وحلفائها الشرق والغرب يعني ما بيبانش فيه قيمه الشخص الانسان يعني ما بيبانش فيه آه، النزاعات آه، الانسانيه وكان في استعداد لمحو العالم كله في في آه، حرب نوويه كانت الفلسفه الوجوديه رد على <clears throat> التحولات اللي حصلت في المرحله ديت آه، كمان مثلا آه، الوضعيه المنطقيه اللي هي اقرب للمجال الكيميائيه اللي اتطورت في آه، ما بعد القرون الوسطى وان كانت برضه موجوده قبل كده لكن اتطورت ما بعد القرون الوسطى وظهور العلم هي المقدمه والنتيجه وكل رد فعل رد فعل وما الى ذلك و يعني تطور العلوم بعد كده تجاوز الوضعيه نرجع للماركسيه آه في نقطه بتصور فورا اول ما تقول انه في طبقات صراع وبتنتج مجتمع آه ان الصراع داير على آه، الارض وانه آه لما ظهرت الطبقات الاجتماعيه بعد المجتمع المشاعري الاول آه ظهر الصراع الاجتماعي والصراع الاجتماعي دوت اتنقل من المجتمع من آه، العبوديه للاقطاع للراسماليه والمفروض من الاشتراكيه. يعني واضح ان في مسطره العالم ماشي عليه والكلام دوت يبدو مش مادي يعني بمجرد ما اقول كده المفروض حد يرد على طول ماشي ويقول الله مش احنا قلنا ان المجتمع مش ماشي او العالم مش ماشي وفقا لخطوات مقدره سلفا والا نبقى رحنا تاني عند المثاليه اللي احنا بنتكلم انه المشاعيه الغربيه الاقطاع الراسماليه الاشتراكيه طيب ما ده حاجه قريبه قوي من الفكر المثالي اللي شايف انه في سيناريو معد مسبقا واحنا ماشيين عليه. آه، ده اكتر تشويه حصل للفكر آه، المركزي. فكره الحكميه. آه، وفكره الحتميه مبنيه على العلوم ما بعد العصور الوسطى علوم عصر النهضه اللي هي كانت علوم بسيطه يعني احنا بنتكلم عن الجاذبيه اي حجر هيتساب هيقع على الارض ماشي دي حتميه قانون الطبيعه قوانين حتميه صح؟ لا مش صح آه، قانون الطبيعه عند مستوى معين قوانين حتميه العلم اثبت الحتميه في مرحله معينه واثبت في مرحله ثانيه ان مفيش حتميه في الكلام ويعني ممكن نتكلم على حاجتين علميين يعني حاجتين في العلم آه، مفيدين جدا في النقطه دي. آه، نظريه الكم ماشي مش انا قلت لكم في الاول انه الفلاسفه كانوا بيلموا كل العلوم احنا لما نشوف كل العلوم. آه، نظريه اسمها ميكانيكا الكم لماكس بلانك ودي كانت في القرن العشرين اظن في منتصف القرن العشرين. ايه الكم دوت؟ الكم ده اللي هو اصغر حاجه. ماشي؟ اللي هي الجسيمات الصغيره جدا. طيب ميكانيكا الكم ديت هل هي مختلفه عن ميكانيكا السيارات وحركه الكتل الطبيعيه؟ اه مختلفه. ماشي بمعنى انه آه احنا مش هنقدر يعني لو في عربيه وزنها نص طن نازله على منحدر وعامل احتكاك كذا وسرعه العربيه كذا نقدر نعرف والمنحنى دوت عامل زاويه مع مستوى الافق قد كذا نقدر نعرف آه، لو عرفنا الحاجات دي نقدر نقول انه لو اتحركت من السرعه صفر هيبقى بعد 20 متر سرعتها كام بالظبط؟ ده بالنسبه للعربيه النص طن والمنحنى اللي احنا آه، شايفينه والمعطيات اللي ممكن نتعامل بيها في الرياضه بتاعت ثالثه اعدادي اظن كلكم درستوا ثالثه اعدادي. آه، لكن بالنسبه للجسيمات متناهيه الصغر مش ممكن نعرف الحاجات دي ماشي في حاجه ثانيه اسمها نظريه الاحتمال انه الالكترون وهو بيلف حوالين آه، الذره مثلا لو زاد طاقه ماشي ممكن يحصل له كذا او كذا ماشي آه ان لو آه لو قذفت ماشي ذره مثلا بنيوترون قد تمتص النيوترون وقد تنشط دايما هيبقى عندي احتمالات مش هقدر اعرف بشكل مسبق هنوصل لايه طبعا هتسالني على طول تقول لي ازاي بيعملوا الشطار نووي ماشي لانه في احتمال 1% انه لما النواه بتاعه اليورانيوم تنشطر لما ارميها بالنيوترون ده معناه ان انا لازم ارمي 300 نيوترون عشان ذره تنشطر الاحتمال ما بينفيش ان انا ممكن اعمل تجربه علميه ماشي ان انا هعوض بالكم فالاحتمال اللي انا عايزه يتحقق هيتحقق في احد المرات بس يعني بقى في حاجه ثانيه في العلم اسمها الاحتمال بقى في حاجه اهم ثانيه اسمها عدم اليقين ودي آه، نظريه لواحد آه، اسمه هايزنبرج الالماني بيقول حاجه بسيطه جدا تخيل المسلمات اللي انت بتدرسها هي عباره عن آه، كور رياضه ومحطوطه على الترابيزه بس الكور ديت فيها خاصيه انه اول ما تنور النور هتتحرك ودي خاصيه في الجسيمات انه الضوء عباره عن فوتونات الجسيمات ديت لما بتنتصر فوتونات بتغير حركتها ده معنى ايه؟ ده معناه قاعده في العلم الحديث انه المراقب جزء من التجربه انت ممكن تبقى العربيه ماشيه على الكوبري وانت واقف تحسب العربيه ماشيه بسرعه ايه انت ما قصرتش في العربيه لكن عند مستوى معين من البحث العلمي يعني المراقب بيتحول لجزء من التجربه بمعنى ان انت بمجرد ما تحاول ترصد مكونات التجربه التجربه ديت بتتغير بتحرص فيها بتعمل فيها تغيير طب وده معناه ايه؟ ده معناه ان انا مش هقدر احدد اي حاجه آه، اسف مش هقدر احدد كل حاجه في نفس التجربه ده معناه ان انا بالنسبه للجسيم بيتحرك آه، اقدر اعرف اتجاهه او سرعته ماشي او آه، وزنه او كذا لكن مش هقدر اعرف كل الحاجات ديت في نفس اللحظه لاني عشان اعرف اتجاهه هاثر على سرعته لو لو ما اثرتش على اتجاهه هاثر على سرعته لو ما اثرتش على سرعته لازم اغير اتجاهه احنا بنقول الكلام ده ليه؟ ماشي احنا كنا اتكلمنا عن المنهج فلسفه الكلام ده مش فلسفه طلع فيزياء ده لسه الاحياء جايه والكيمياء يعني آه ليه بنقول الكلام ده؟ ردا على الماديه الميكانيكيه يعني مثلا حصل ايه من شهر تم رفع الدعم عن الوقود احنا كماركسيين ناس درس ماديه انه الضغط على الطبقه العامه وافقادها لازم يؤدي لانفجارها. اللي حصل ان المركزيه دي طلعت غلط. انه اترفع الدعم عن الموجود والاسعار زادت بشده وما حصلش انفجار. ما حصلش انفجار لانه الماديه الميكانيكيه غلط. لان انا اتكلمت عن متغير واحد انه الضغط على مستويات معاش الطبقه العامله والفقراء. لكن انا لازم اشوف السياق التاريخي اللي بيحصل فيه كل الكلام دوت بمعنى انه حصل سلسله من الانفجارات الثوريه نتيجه للضغوط ديت في السابق في فتره يعني في نفس الجيل نفس البشر ماشي وقدموا تضحيات كبيره واظهروا تحدي شديد للسلطه وقدروا ان هم يحوزوا تغييرات كبيره بقول انه الفكر الفلسفي اتاثر آه، دايما بتطور العلوم في مراحل آه، مختلفه وده بالذات اللي بيضرب الفكره المثاليه الاساسيه ان في معرفه مستقله عن العالم بالتاكيد آه، اللي نعرفه دلوقتي مختلف خالص عن اللي كان يعرفه الناس من 50 سنه مش هقول من قرن مش لسبب الا لانه في معطيات ماديه آه، اتغيرت سواء الواقع او حتى ادوات المعرفه نفسها آه،